presente. O tamanho desse bicho de pé. Olha isso! Bicho de pé gigante. Olha que desfocou. Olha só isso. Olha, gente. Olha aqui a cara da criança. <laughs> Perdida no joguinho. Mas olha esse bicho de pé. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus, tamanho disso. Voltei aqui, trouxe esse creminho aqui. Que eu acho que vai ajudar um pouquinho. Vem cá, deixa eu passar. E o pior é que aqui tem muita areia. Deixa vou passar. Deixa eu passar seu dedinho. Deixa eu passar seu dedinho. Deixa eu passar sim. Olha só. Ah! Que foi? <laughs> Ai, que susto. Tá com medo, é? Tá com medo, não é? De eu tirar assim a cheque? É? Eu não tô cutucando. Olha, nem tô cutucando. Mas deixa eu ver. Olha, ele tá até soltando já. De tanto que ele ficou. Aqui, mas a gente foi passando álcool, foi passando pomadinha. Olha o tamanho disso. Passando tá bastante pomadinha, gente. Assim. Deixa eu ver só como é que ficou. Até ressecado. Olha só, ficou até ressecado. Opa. Olha só o tamanho desse bicho. Opa. É Olha só isto muito grande. Olha aqui, dá pra perceber? Deixa eu mostrar aqui que tá já desgrudando. Tá só mostrar. Não vou machucar, não. Eu não vou machucar seu pé. Eu não vou machucar. Deixa eu só mostrar, por favor. Luzinha, nem vou machucar seu pé. Opa, desfocou. Focando e pronto. Calma aí, você não fica quieto, aí, aí desfoca de novo. Deixa eu mostrar. Olha, você quer ver também o bicho? Olha o tamanho. Olha o tamanho desse bicho. Então, assim, ele é muito grande, Olha é só, gente, ali. Já tá desgrudando foi isso, esse bicho de pé. Ah, eu recomendo a vocês essa pomadinha aqui. Essa pomadinha aqui, ó, ac acetoconazol. Essa daqui é muito boa para passar aqui. No bicho de pé. E também tem que passar um pouquinho de álcool. O álcool líquido, não o álcool em gel. Tem que passar e vai tratando pra ela. Aí vai tratando, ele vai apodrecendo, né? Sozinho assim. ele vai morrendo. É. E vai soltando assim da carne. Aí é depois fica é fácil, fácil de tirar. Ele solta murders, gente. Já ficou. Opa, já ficou há muito, é, muito ah. tempo sempre tratando. Tá vendo? Mas mesmo assim, Olha o tamanho desse bicho. Mesmo assim, olha o tamanho desse. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Então, então,